les actions de trois groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Les pertes quotidiennes de l'ennemi dans cette direction s'élevaient à 35 militaires ukrainiens et à l'obusier automoteur Akatsiya. En outre, dans la zone de la colonie de Kupyovaka, dans la région de Kharkiv, des stations radar ukrainiennes pour une visibilité panoramique et ciblant P-18 et 36 d 6 ont été détruites. Dans la direction Kranolimansky, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre ont frappé des unités ennemies dans les zones des colonies de Terny, Grigorovka de la République populaire de Donetsk et Chervon et du République populaire de Luhansk. Plus de 70 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé et un obusier automoteur Vuzdika ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut au cours de la dernière journée ont capturé deux quartiers au nord-ouest et dans la partie centrale de la ville d'Artmovsk les troupes aéroportées, opérationnelles tactiques, l'aviation de l'armée et l'artillerie du groupe de forces sud ont soutenu les actions des unités d'assaut dans la région et ont bloqué les actions ennemies sur les flancs. L'aviation a effectué 22 sorties. L'artillerie du groupe de troupes sud a effectué 54 missions de tir. À la suite des frappes, des unités des forces armées ukrainiennes ont été touchées dans les zones des colonies de Bogdanovka, Chazoviar et Konstantinovka de la République populaire de Donetsk. Les pertes totales de l'ennemi par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 270 militaires et mercenaires ukrainiens, un char, un véhicule de combat d'infanterie, 7 véhicules de combat blindés et 5 véhicules. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye, les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Vuleda, Velikanovozelka de la République populaire de Donetsk, Zagornois, Malaya Tokmashka et Kamanskoy de la région de Zaporozhye. Dans la zone de la colonie de Novo-Mikhaïovka de la République populaire de Donetsk, les activités du groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Au cours de la journée, jusqu'à 60 militaires ukrainiens, deux camionnettes et un obus ont été détruits dans ces zones. En outre, un dépôt de munitions, ainsi qu'un hangar contenant des armes et du matériel militaire de la 65e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, ont été détruits dans les zones des colonies de Novodanilovka et novo dans la région de Zaporozhye.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 la défense aérienne a intercepté trois lance-roquettes En outre, quatre véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Verkhnitoretskoye, Vasilyovka, Krapivniskoye de la République populaire de Donetsk et Oléia-Pristan, région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 407 avions, 228 hélicoptères, 3764 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8699 chars et autres véhicules blindés de combat, 1086 véhicules de combat lancement multiples systèmes de roquettes, 4606 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 9552 unités de véhicules militaires spéciaux.